مرحبا شباب هذا أول فيديو لي على قناتي اليوم راح أحكي على أكثر مكمل مبيعا بالعالم وهو الواي بروتين هواي نسمع حكي على ال whey protein نسمع حكي ان ال whey protein مضر على الكبد نسمع حكي ان ال whey protein مضر على الكلى نسمع حكي ان ال whey protein مضر على القلب اليوم راح نشوف شنو ال whey protein شلون يصنعوه وراح نشوف الدراسات شو تقول راح نحكي على اضراره نحكي على فوائد ال whey protein وراح نحكي على انواع ال whey protein وطريقه الاستخدام اول شيء راح اوفر لكم فيديو راح تشوفون شلون يستخلصون البروتين هذا الفيديو من داخل آه، احدى اكبر الشركات اللي تصنع البروتين هي شركه ال BPI الامريكيه شوف الفيديو آه، شوفوا شلون يستخلصون البروتين وراها راح نكمل حكي عن البروتين myself alone is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back, a step back To let myself go, to let myself flow is the only way of being. There's no use telling me, there's no use taking a step back, a step back. بعد ما شفنا الفيديو عرفنا ان البروتين هو مجرد حليب لو خلينا نحكي على الدراسات نشوف الدراسات شو تقول طبعا كل الدراسات تحكي عكس حكي العالم الناس تقول مضر مزعج كلام مزعج الدراسات تبتت عكس هذا الحكي كليته عندنا واحدة من دراسات هنا دراسة بريطانية آه، تقول لك انه ال whey protein او مصل الحليب زين آه، الناس اللي تعاني من ارتفاع الكوليسترول ال LDL الكوليسترول الضار طبعا هاي الدراسه آه، بريطانيا راح اوفر لكم الرابط مالتها جوا وانتم شوفوها بعينكم طبعا اكثر من دراسه موجوده بس انا اللي جايبهم ثلاث دراسات الدراسه الدراسه الثانيه عفوا تقول لك ال whey protein زين لخفض ضغط الدم يعني الناس تعاني من ضغط الدم ال whey protein زين الهم والدراسة الثالثة ثبتت أن ال whey protein يساعد بعملية حرق الدهون هاي ثلاث دراسات آه، من دراسات هواي صراحة هاي ثلاث دراسات حأضيف لكم الرابط مالتها جوا آه، شوفوا الدراسات وتأكدوا بنفسكم خلينا نجي على الضرر بعد ما عرفنا شنو شلون استخلصوا ال whey protein الدراسات كلها صارت على الناس اللي ما عندهم اي مشاكل صحيه بالكلى او الكبد تقول لك الواي بروتين امن للاستخدام بعد ما عرفنا الدراسات وشفنا الدراسات شو تقول آه، آه، خلينا نشوف شلون البروتين ممكن يضرني بشكل عام البروتين ما بيه اضرار للشخص السليم شلون البروتين ممكن يضرني البروتين يضرني اذا اخذت انا مكمل بروتين من مكان غير موثوق به البروتين ممكن يضرني اذا انا كنت اعاني من مشاكل بالكلى والكبد واستخدمت المكملات الغذائيه بشكل عام انا ممكن راح اضر جسمي البروتين ممكن يضرني اذا اخذت اكثر من احتياج جسمي شلون يعني اكثر من احتياج جسمي مثلا انا جسمي آه، يحتاج 200 غرام بروتين باليوم وانا على طول السنه دا اخذ 400 غرام فهنا راح اضر جسمي راح اضر كلياتي راح اضر الكبد البروتين ليش مضر قبل اللي كانوا يسووه انه آه، يخلطون البروتين يخلطون وياه ستيرويد كانوا يخلطون وياه داينب قارئ من اكثر من مكان اكثر من موقع انه قبل آه، المكملات الغذائيه يخلطون وياها ستيرويدات اكو شركات آه، تخبط تخلي علاج ويا المكملات الغذائيه تخلي شيء اسمه علاج دوكسون تخلي ويا يجذبون الناس ويقول لك هذا المنتج فعال هذا المنتج يشتغل فعاليته سريعه تعالوا خذ من عنده فيخلون ويا علاج بهاي الحاله صدق انت حضرت جسمك اذا اخذت هذا النوع آه، من المكملات الحل انه هواي اكو شركات تخضع لعمليه الرقابه آه، من منظمات العالميه للغذاء والدواء مثل منظمه الاف دي اي الامريكيه هاي المنظمه شو تسوي تاخذ البروتين تفحصها تشوف شنو بيه آه، اذا كان سليم للاستهلاك البشري تخلي عليه ختم وتقول لك هذا المنتج سليم تقدر تستخدمه بكل امان واللي تسوي انت حتدور بالانترنت على شركات موجوده بالسوق شركات عليها هذا الختم وتروح تاخذ منهم البروتين وبهيج حاله انت راح تستخدم البروتين بشكل امن. بالنسبه للفوائد البروتين البروتين زين للشعر البروتين العنصر الرئيسي الاول آه، اللي يبني لك عضل البروتين شوكو آه، عضو بجسمك يحتاجه شوكو شيء يتلف بجسمك يحتاجه فوائد البروتين هوايه انواع البروتين طبعا يستخلصون من الحليب اربع انواع البروتين آه، اللي هو الكازين او الكازين ال whey protein concentrate والايزول اللي احنا نسميه اللي هو بالاصل ايزوليت وال hydro. الفرق بين هاي الانواع كلها هي سرعه الامتصاص وجوده البروتين عندنا آه، مثلا عندنا الكازين بروتين بطيء الامتصاص آه، يبقى بجسمك من 6 الى 8 ساعات وراها يجي عندنا الواي بروتين الكونسنتريت تكون بنسبه البروتين طبعا حسب الشركه المصنعه آه، من 80 الى 90 بس بالعاده يكون 80 85 آه، بالمية ببروتين والباقي يكون سكر ويكون دهون وهذا النوع من البروتين يكون بشيء اسمه سكر اللاكتوز هذا السكر مو كل انسان جسمه يقدر يمتصه يسبب آه، مشاكل بالهضم انتفاخ والى اخره النوع الثاني من البروتين اللي هو الايزو او الايزوليت يكون انقى من النوع اللي قبله وسرعه امتصاصه اسرع وتكون نسبة البروتين بي من 90 إلى 50 من 90 عفوا إلى 95% والنوع الأخير من البروتين اللي هو ال hydro هذا النوع من البروتين يكون اغلى انواع البروتين هذا النوع من البروتين مو كل الشركات تصنع هذا النوع من البروتين اسرع بروتين امتصاصا موجود بالسوق شلون استخدم ال whey protein ناس تقول لك في الريوق ناس تقول لك قبل النوم ناس تقول لك بعد النوم ناس تقول لك قبل التمرين ناس تقول لك بعد التمرين هواي نسمع حكي عليه الصحيح الدراسه ثبتت تقول لك اذا انت ماخذ احتياج جسم احتياج جسمك من البروتين من مصادر من مصادر الحيوانيه والنباتيه انت ما تحتاج هذا المكمل طريقه استخدامه حسب احتياج جسمك من البروتين خلينا نفرض انت استخدم احتياج جسمك 200 قلنا دخلت 175 غرام بروتين من الغذاء من البيض اللحم حليب والاخر يبقى عندك 25 غرام بروتين تقدر تستخدمها آه، ب scoop من ال whey protein. واشكركم على المتابعه وانتظرونا بحلقه جديده لا تنسوا تسوون like للفيديو تابعوني